Всем привет, с вами Тристания, и я рада приветствовать вас. Сегодня я покажу вам процесс создания вот такой броши «Попугай голубой ара». Прежде чем начнем, я хочу вам напомнить, что на моем канале проходит розыгрыш 2 килограмм полимерной глины, ну и немного мелочи. Обязательно подписывайтесь на канал и принимайте участие. Ну а теперь продолжим. Для работы нам понадобится три цвета полимерной глины – желтая, синяя и черная, кисточка, моделирующие инструменты, дотс, тонкая иголочка, лезвие, скальпель, щетка, фимогель, глянцевый лак, акриловая краска белая, синяя, коричневая и желтая. Также рисунок попугая, я нарисовала его обычным простым карандашом, и маленькие ножнички. Разминаем синюю полимерную глину и раскатываем в пласт на максимальной толщине паста машины. Прикладываем эскиз и хорошенько его прижимаем. Моделирующим инструментом с иглой продавливаем нужный нам контур – Нарезаем скальпелем заготовку и сглаживаем края, округляя их. Периодически сверяемся с эскизом. образом делаем все части попугая. Каждую после вырезания обязательно сглаживаем. Собираем голову. Все хорошо прижимаем. Если остались какие-то неровности, при помощи моделирующего инструмента с лопаточкой сглаживаем их. Большим дотсом продавливаем углубление для глаза. Немного добавим выпуклых частей, чтобы попугай не казался плоским. Добавляем колбаску синего цвета у глаза, щечку и контур, который отделяет клюв от головы. сглаживаем при помощи дотса. После этого можно добавить немного фима геля и разгладить поверхность. Из черной полимерной глины катаем шарик, это будет глазик. Из желтой полимерной глины делаем петельку. Кончик заостряем и оборачиваем его вокруг глаза, но не прижимаем. Для начала продавим дотсом контур вокруг глаза. Теперь обернем синей полимерной глиной. Лишнее обрезаем и дотсом все выравниваем и замазываем. Также дотсом наметим примерную текстуру. Глазик обернем тонкой ниточкой черной полимерной глины. Иголочкой наносим текстуру оперения. таком виде отправляем на первоначальный обжиг при температуре 110 градусов в течение 20 минут. Раскатываем черную полимерную глину в тонкий пласт. Заднюю часть смазываем фимогелем, кладем заготовку и хорошо прижимаем. Скальпелем обрезаем по контуру. Аккуратно сглаживаем края и щеточкой наносим текстуру. Если между пластом глины и заготовкой оказались пузырьки воздуха, аккуратненько продавите их иголочкой. Крепим основу для брошки. Закрываем кусочком черной полимерной глины и при помощи моделирующего инструмента с лопаточкой все прижимаем. Затем текстурируем щеткой. Отправляем на повторный обжиг при температуре 110 градусов в течение 15 минут. После того, как попугайчик остыл, немного затонируем его при помощи акрила. Светло-голубым оттенком тонируем оперение, желто-коричневым вокруг глазика и клюва, ну и немного сам клюв. Лишнюю краску убираем влажной салфеткой. Глаз и клюв покрываем лаком. Готово? Вот такая брошка-птичка у меня сегодня получилась. А наш урок подошел к концу. Вы смотрели мастер-класс от Тристании. Всем спасибо за просмотр. Ставьте пальчик вверх, оставляйте комментарии и делитесь этим видео с друзьями. Ну и не забывайте подписаться на канал, чтобы не пропустить новое видео. До новых уроков. Пока-пока.